и так, произ... и так производим, подготавливаем для малярной сетки место, чтобы приклеить. И потом уже будем штукатурить, открывать все вот это пространство, отверстие, которое насверлили электрики. Ну как-то вот так.